In dobrodošli, z vami sem Tropa44, danes imamo Q&A drugi del in gremo kar s prvim vprašanjem, ki je napisal Nik Jerković. Zelo ti je skupina kocka, kateri komad od njih je najljubši? Ja, moj najljubši komad od njih je tu pa tam, ehm, um, od mraka do zore, uh, ehm, hip-hop, uh, ehm, roke v zrok, um, kaj imamo? Intro, svet džungle. Um, kazen, nekaj tazga, ne vem še kako že pozabil sem. V glavnem vsi so mi najljubši. Drugo vprašanje je napisal Aleksandar Stojanovič. Ali imaš hišnega ljubljenčka? Imam. Psa imam. Tretje vprašanje je napisal Žan Bauter. Kjer je tvoj najljubši youtuber in zakva? Moj najljubši youtuber je Mr. Strucker Mike, ker sem tudi pobral te eh, Minecraft movie, pa sem hotel tudi jaz snemati to igrco in sem jo začel snemati. Zakva, pa tudi zakva, zato ker mi je Minecraft že najboljša igrca, ko sem jo začel igrati pred tremi leti. Ali bom Benki je vprašal, A spremljaš kakšen drug šport? Ja, spremljam. Uh, nogomet, pa boks. Uh, tudi hokej, ok, se sami že to pač navijam, navijam za jesenice. Ne? Peto vprašanje je napisal Žiga Kocet. Ali je igralec gre 4TR best friend? Ja, v igri si mi je. Ja. Uh, šesto vprašanje je napisal Kristi Škabi. Kako si naredil te bajte? Naredil sem jih iz lesa in iz. iz še iz. lesa, no, sam iz lesa. Sedmo vprašanje je napisal Filip Stanič. A bi lahko skupaj snemal Minecraft? Ja, lahko snemaš z mano Minecraft, lahko se zmerno lahko se zmenimo, kdaj eh, in kdaj boš imel cajt, jaz tudi lahko rečem že, da pojutrišnjem lahko že snemaš z mano, ti bom sporočil kdaj in bova, kakšno rekla, a ne. Osmo vprašanje je napisal Luka Dževar. Koliko si star? Star sem, en let, pa pol. Ne, se ne, 16 let sem star. No, Deveto vprašanje je napisal Stash King. Kdaj si ultra spustal? Ultra sem postal pred parimi meseci, tam nek oktober. Nik Jarkovič je napisal, eh, deseto vprašanje je napisal Nik Jarkovič. Koliko časa si že fan kocke? Odkar sem se rodil. <laughs> ne, od... Pač, ko sem bil majhen, sem poslušal. Enajsto vprašanje je napisal Gašper. Kdaj si začel igrati Minecraft? Uh, Minecraft sem začel igrati pred... Kako ja, povem, pred... 3-4 leti. Nigli jih bil Sladigas, kakšni drugi. Creative sem igral na... Ne, ni bil glih multiplayer. Aha. Aleksandr Stojanovič je napisal Prinesi kaj iz kuhinje ali svoje sobe. Evo, iz svoje sobe imam Faracajk, od recite vas Ultra Sesenice, eh, nogometni klub Maribor in seveda moj telefon. 13. Eh, vprašanje je napisal Nito Kozle. Kdo te navdušil kot reper in zakaj? Navdušil mi je Čorčip in skupina Kocka. In to je to. Eh, Aleksandar Stojanovič je spet napisal. Kateri avto imaš? Ferrari. Ne, se ne. Imam Hyundai Alantro in se vozim z njemu. Peto vprašanje je spet napisal Aleksandar Stojanovič. Če imaš ljubljen, hišnega ljubljenčka, kako mu ime? Psu ime Reksi, psu je pač mi je Reksi, no. Uh, eh, 16. vprašanje je napisala Suzi Đorđević. Koliko časa se ukvarjaš z, z Minecraftom? Ukvarjam se že 4 leta ali 3 leta, zdaj bo 4-5 let, odkar se ukvarjam z Minecraftom. No, to je bil QA, um, ehm, drugi del, upam, da se še jutri vidimo. A pa že danes, koliko mi bo vola. Vi se pa naročite na moj kanal, Tropa 44 Slovenija. Eh, lajkite na Facebooku, se pravi Tropa 44, ehm, in, in napišite kakšne vprašanja, jaz vam bom odgovoril, kakor pač že dva dela odgovarjam. Hvala za 81 ogledov, ne, 51 ogledov in 5 lajkov in 15 naročnikov. Hvala. Adijo.